Me parece que eso era, un nieto de realismo porque daba la medida del rechazo de las FARC de mucha gente. Es que las FARC, eh, muy poca gente, francamente, un propósito muy baja, eh, eh, estaba <clears throat> en favor de las FARC. Se ve por el fracaso político que hasta ahora han sufrido. Una votación mínima, ¿no? y además las FARC nunca tuvieron, digamos, una buena política. Era, es un, una guerrilla muy larga, mm, experiencia muy capaz por el lado militar, pero también extorsivo, secuestrador, asesino, etcétera, etcétera. La idea de ellos era tomar el poder. Quisieron tomar el poder con una combinación de eso de de eh, meterse alrededor de las ciudades, esperar, arreglar un levantamiento urbano. A mí me parece bastante fantasioso eso, aunque fines de los 90 tuvieron mucho éxito militar por una etapa. El, fracaso de, digamos, del primer acuerdo romántico en términos del plebiscito Después, claro que es Santos hizo, me parece a mí, un excelente discurso esa noche, diciendo, ok, no hemos ganado el plebiscito, pero eso no es el fin de la paz. yo creo que, sumando todo, con todas las imperfecciones y bemoles, se hizo la paz y eso era un gran hito histórico en la historia de este país, porque el significado de todo eso. ha sido que ya nadie cuadra, cree que el futuro de este país se decide por la lucha armada, por la charla de bala, por la subversión de ese estilo. Sabemos que ya el país tiene que cambiar por otros caminos. Eso me parece que es, eh, hay que reconocer que en esos Santos era, sí, hizo su, su es el éxito histórico de Presidencia de Santos. Claro que en er parte deriva eso también äh, de, del presidencia, dos presidencias de Álvaro Uribe. Sin el esfuerzo de seguridad de Uribe, no hubiera sido posible el acuerdo con las FARC. Estaban ellos al fin convencidos que militarmente no iban a ganar. Y eso se debe a Seguridade Democrática, basicamente, e ao que a Dales Doro que isso vive. Era para as FARC, me parece, um, para os líderes, e um tem que reconhecer que essa essa decisão exigia bastante coragem. Um deve reconhecer isso, porque sempre o mais fácil para uma galeria é seguir e seguir e seguir. porque eso implica que no hay que perder los sueños, que eso y también es el conflicto que mantiene en una guerrilla disciplina y recursos. Una vez que uno entra en treguas, una vez que uno entra en un proceso de paz, fin de eso. ¿No? Y eso es para líderes de un movimiento de ese estilo una decisión existencial muy grande, si quiere. Pero em, políticamente ha sido un fracaso. La votación de, las FARC ha sido miserable, el proyecto es invisible, Entonces, eso es, eh, me parece que es un gran, como he dicho, un gran hito en la historia del país.